ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ